أبتهي وبسلام أنشر أهل الكلام زين دنيا احترام أب محبه صلوا على النبي محمد كل هذه الأمر وتنفي مسار لو طبيق الأرض نسكنك اللقاء sama-sama

ia ter. لو تجيك الأرض